сегодняшнем обзоре мы рассмотрим один из перспективных проектов под названием Bidger. Поговорим о его внутренней структуре и о тех процессах, которые делают его действительно полезным. Присаживайтесь удобнее и приятного просмотра. Виджет – это уникальная организация криптоинжиниринга, ориентированная на массовые блокчейн-решения. Она специализируется на технологических продуктах и решениях для аудита. Проект имеет собственный токен DRICE, направленный на получение прибыли инвесторам методом ставок на BUSD. Фиджерд использует смарт-контракт, обладающий функцией обратного выкупа, которая помогает в росте цены токена и делает его более дефицитным. Технически данный проект нисколько не уступает. Фиджерд предоставляет множество услуг и продуктов, связанных с аудитом и поддержкой лидеров. Фиджерд Аудит специализируется на безопасности блокчейнов, используя передовые технологии искусственного интеллекта и ручную проверку кода экспертами для защиты смарт-контрактов и блокчейнов. Таким образом, экосистема Bitget предоставляет простые, быстрые, безопасные и надежные криптовалютные продукты с низким уровнем риска, что наиболее важно для безопасного и анонимного взаимодействия. Bitget имеет собственный DApp кошелек, Price DApp Wallet – приложение кошелек с несколькими метами, которое позволяет безопасно отправлять, получать, хранить, обменивать различные криптовалюты. Программа предоставляет вам безопасный ключ доступа, который защищает ваши активы от несанкционированного доступа. Он также имеет поддержку мультикоин, которая позволяет вам покупать и обменивать тысячи монет и типов блокчейнов. Кошелек BrizeD App Wallet уже доступен для пользователей Android, а вот для iOS нужно еще немного потерпеть. Но вот где точно терпеть не придется. Неотъемлемой частью проекта является платформа ставок. BrizeSwap – это децентрализованная биржа, построенная на Binance Smart Chain, быстрая и недорогая альтернатива PancakeSwap. Биджерд заявляют, что к концу года запустят собственную биржу, а также собственную цепочку блоков. Биджер четко ставят перед собой дальнейшие цели и отражают их на дорожной карте. В скором времени мы станем свидетелями собственной централизованной биржи, расширения Биджерт и множества других интересных событий. Стоит отметить, что скоро произойдет листинг первого уровня на KuCoin и Gate.io. Это действительно важное событие, которое охарактеризует проект с хорошей стороны. Можно еще долго говорить о преимуществах и особенностях Биджерт, но лучше всего увидеть их лично, Переходите на их официальный сайт и становитесь полноценными пользователями целой экосистемы. Я буду рада, если вы оставите свое мнение о Билдерт в комментариях под видео. Все ссылки, как обычно, в описании под видео.